иондордун атомдордон айырмасы иондор атомдордун түзүлүшү жана касиеттери боюнча айырмаланышат эксперимент жүргүзөбүз натрийден кичине алып сууга салабыз. Жалгыз валенттүү электронунан жеңил ажырайт ошондуктан натрий химиялык активдүү металл суу менен жакшы аракеттенишет Тажрибаны кайталайбыз натрийди кайнатма тузга алмаштырабыз туз эрийт, бирок суу менен реакцияга кирбейт натрийдин иондору электрондорун бербейт ошондуктан кычкылданбайт суу менен аракеттенишпейт электрондордун түзүлүшүнүн айырмачылыгы иондордун атомдордон айырмасын көргөзөт